獣の姿を引きずって生きてた生まれ変わるなら人並みの幸せを与えてくださいなってずっとずっと血を手てらを噛んでヘドを吐き続けて心な自分に酔いしれてぶちまける歪みきった自己顕示欲 のような不幸が私を襲う悪いことなんて何もしてないけど生きてること自体が罪なのかもなきっときっと未来は明るくて幸せなんだとそんな妄想に逃げてたら現実に戻されて周りは敵で悪に変わってあルビンの私の世界笑う化け物たちの群れは醜口を吐 ってまるけだなみんな私の心を壊せ愚か者たちを何もかもが嫌になる前に右を向いて左向いて前なら餌 向いて同じように私をけ飛ばすお利口さな生き方のために犠牲になってかかしになってドローするような人生もここで終わりにしようと息を巻いて結局最後何もできない不憫な私の世界を笑う化け物たちの群れは醜く口を張って丸けだな不運なヒロインを気取るバカな はりきってひどく匂う私の世界笑う化け物 ちの群れは醜く血を割ってまるけだなみんなこの世界中を壊せ